بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية أكاديمية مصر لعلوم التنس تحييكم النهارده في اليوم السابع إن شاء الله في اليوم السابع backhand volley دول بقى لهم سبع أيام الأولاد دول معانا ده اليوم السابع ليهم إن شاء الله نشتغل في ال backhand volley واتفرجوا معانا على ال backhand volley okay شكرا يلا يا كوتش يلا يا جماعة رجلي اليمين قدام أه يلا يا يسرا رجلي اليمين قدام يا يسرا عيني على الكورة وظبط مضربي اللي بعده ها عيني على الكورة يا جميل يا رجلي اليمين قدام ما اخشش على ال target أوي خليني ورا ال target شوية فوق back شوية برافو عيني على الكوره بقى وظبط كده هايله يلا يا جنه ايديها الاثنين فوق رجل اليمين قدام ها برافو جنه اللي بعده محمد عيني على الكوره يا محمد دايما عيني على الكوره يا جنه تاني يا محمد ولا يهمك اه backhand رجلي اه برافو عليك بص للكوره ايوه يلا يا نور بص لكورتك وانت بتضرب ها ارفع مضربي فوق شويه برافو جنه عيني على الكوره برضو برافو جودي جميله قوي الكوره دي ارفع مضربي فوق يا يوسف هايله اللي بعده ها امنيه عيني على الكوره انا بشوطها برافو دايما يا شباب عيني على الكوره عشان اقدر اجيبها look at دايما عيني على الكوره برافو يلا يا جن ها بص لكورتي واخد مضرب فوق شويه فوق برافو عيني على الكوره برافو ها اللي بعده ها اظبط ال backhand. برافو يا ولد ممتاز قوي يا محمد هايل يا ولد ها بص الكورتي كانون برافو عليك يلا يا جنه ها ارفع مضرب فوق شويه وعيني على الكوره وانا بضربها برافو ايدي فوق شويه ايدي فوق شويه برافو ها هايل ها بص الكره اي لا برافو يلا يا جنة اطلع من فوق شويه عيني على الكوره برافو يا جنة دايما اغير رجلي يا شباب change ورجلي ها رجلي اليمين دايما في ال backhand. رجلي اليمين السنه صغيره في ال backhand. يلا يا كابتن هايل بص الكوره طب بلاش بال wrist عيني على الكوره برافو يا جودي ها هايله يسرى عيني على الكوره يسرى برافو امنيه بص الكوره دي يا امنيه هايله ممتازه يا امنيه ها يلا يا يارا هايله اللي بعده ها ايدي فوق شويه جميل رجل اليمين قدام رجل change ورجل برافو بص الكوره هايله اللي بعده ها دايما عينيك على الكوره يا محمد بص الكوره برافو يا ولد ممتاز يا محمد ها برافو يا نور عينك على الكوره رجلك اليمين قدام يا نور هاجي اللي بعده ها دايما عينيك على الكوره واضربها برافو اللي بعده ها برافو بص الكوره كده يا يوسف هايله يا يوسف ممتاز ها قبلين عينيك على الكوره برافو اللي بعده يلا يا يارا لغايه دي فوق ايدك فوق يا يارا ممتازه ممتازه جنه ها ايه؟ ايدي اليمين فين برافو يا جنه بص الكورة كده محمد ها شكرا thank you شكرا